मैं डॉक्टर अमित गुप्ता और आज मैं बहुत दिनों बाद आपके लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया हूँ जो कि एक्ने के ऊपर है अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है और आप एक्ने से बहुत ज़्यादा परेशान है पिंपल से बहुत ज़्यादा परेशान है जो कि बहुत सारे बहुत कॉमन प्रॉब्लम है इस दुनिया की तो उसके लिए मैं एक बहुत अच्छा एक कंप्लीट सिस्टम लेके आया हूँ बिकॉज अभी तक लोगों को कन्फ्यूजन क्या होता था ना कि हम क्या लगाएं कौन सा फेस वॉश यूज़ करें कौन सा टोनर यूज़ करें कौन सा सीरम लगाना चाहिए कौन सा मास्क लगाना चाहिए तो मैं आज आपके लिए ऑल इन वन कम्प्लीट एक सेट के ऊपर ये वीडियो लेके आया हूँ जो कि ई क्लैट का है आपको पता है ईजैक कंपनी ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ चुकी है इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं अमेजिंग रिजल्ट आ रहे हैं तो मुझे जब इस सिस्टम के बारे में पता चला तो मैंने अपने पेशेंट्स के ऊपर ट्राई किया और रिजल्ट उसके बहुत ही अमेजिंग थे लोग मेरे जो पेशेंट्स थे वो बहुत ही खुश हो गए बिकॉज ये सारी दिक्कतों को एक साथ ख़त्म कर रही है तो इसमें करना क्या होता है आपको सबसे पहले इसमें जो फेस क्लिनजर है जो एक्ने क्लिनजिंग फेस वॉश इसका इससे आपको फेस को वॉश करना है मॉर्निंग एंड इवनिंग में दो बार दिन में वॉश करना है इसके अंदर क्या क्या है पहले मैं आपको ये भी बता दूँ चीज़ें तो इसके अंदर जिंक है P C and salicylic acid है जो कि आपके पोर्स में पेनिट्रेट करके जितने भी सीबम होता है और एक्सेस डर्ट है ना उसको रिमूव कर देती है आपको पता है salicylic acid is a beta hydroxy acid जो कि हमारे स्किन की डेड लेयर को भी रिमूव करता है ताकि एकदम शाइनिंग आ जाए और जो भी गंदगी फंसी होती है ना वो सब निकल जाए इसके अंदर और क्या क्या है इसमें सेपी कंट्रोल है जो क्लेसिन है जो कि स्किन प्योरीफायर होता है सिनेमन है बार्क एक्सट्रैक्ट है सिनेमन बार्क एक्सट्रैक्ट है और जो कि हमारी स्किन के जो एच है उसको बैलेंस को रिस्टोर करता है और जो कि नम जो ब्लैक हेड्स होते हैं और जो वाइट हेड्स होते हैं और जो सीबम प्रोडक्शन होता है उसको भी कंट्रोल करता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर blackheads whiteheads control नहीं होंगे आपने देखो बहुत सारे लोगों के नोज पर ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स होते हैं तो इसको कंट्रोल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो ये इसको भी कंट्रोल करेगा इसमें हाइजलक्साइड भी है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है आपने देखा होगा कि जब हम एक्ने होता है तो रेड रेड आ जाता है दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन तो इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी और जो एस्ट्रोजन प्रॉपर्टी भी होती है और इसमें टी जी ऑयल भी है which is again anti inflammatory and anti microbial तो जो भी एक्ने बैक्टीरिया होता है ना जो हमारे स्किन में एक्ने कॉज करता है उसको बहुत फटपट फटफट करके मार देता है खत्म कर देता है अगर बैक्टीरिया नहीं होगा तो वहाँ पे ग्रोथ ही नहीं होगी एक्ने नहीं होगा और हमारी स्किन को काम कर देता है रेडनेस को कम कर देता है और जो स्वेलिंग है इन्फ्लेमेशन उसको भी कम कर देता है और इसमें कैलेंडा एक्सट्रेट भी है जो कि अगेन एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी के साथ इसमें ऐड किया गया है और जो आपके स्किन को टाइटनेस भी साथ में प्रोवाइड करता है एंड इसमें सिलेक्स अल्बा सेट पे है जो कि हाईली एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी के साथ काम करता है जो आपको फेशियल एक्ने एक्ने और हेपेटिक इन्फ्लेमेटरी और सनबर्न को भी कंट्रोल करता है आपको सनबर्न भी हो रहा है जो पी आई होता है पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन उसको भी कम करेगा एक्ने के मार्क्स को भी कम करेगा तो आपको इसको यूज़ कैसे करना है ना आपको प्रॉपरली क्लीन करना देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको फेस को क्लीन करना स्किन को क्लीन करना तो इसको आपको लेना है और कम से कम एक से दो मिनट आपको सुबह शाम इसको क्लीन करना है ऐसे राउंड राउंड राउंड करके इसको अप्लाई करके छोड़ना ताकि वो इसमें जो एक्टिव इंग्रीडियंट है वो उसमें स्किन के अंदर जाके वर्क कर सके विच तो उसमें कंपनी डायरेक्शन में क्या क्या बोल रही है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ तो उसको आपको एक मिनट तक अप्लाई करके रखना है और साथ ही साथ आपको उसमें जिसके साथ जो सीरम आता है मैं आपको दिखाऊंगा उसको अप्लाई करना है उसके बाद क्योंकि आपको स्किन को ड्राई अप करेगा जिनको एक्ने प्रोन स्किन होती है उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है बहुत ज़्यादा ऑयली और सीबम प्रोडक्शन होता है तो हमको स्किन को ड्राई आउट करना है अगर स्किन ड्राई होगी तो ही आपका एक्ने हम कंट्रोल कर पाएंगे तो आपको आपने देखा होगा बहुत सारे डॉक्टर आपको आइसोट्रोइन वगैरह देते हैं तो आइसोट्रोइन भी क्या करता है सीबम को कंट्रोल करता है स्किन को ड्राई आउट करता है लिप्स फटने लगते हैं जब आप आइसोट्रोइन खाते हैं बट इसमें ऐसा लिप नहीं फटेंगे but but yes it's it will make your skin dry तो वो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि आपकी ऑयली स्किन जो बहुत ज़्यादा गंदगी भरी हुई ना वो सब रिमूव हो जाएगा ऑयल खत्म हो जाएगा सीवन कंट्रोल हो जाएगा तो आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा अच्छी दिखने लगेगी और थोड़ी स्किन ड्राई हो सकती है तो आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है आप चाहे तो कर सकते हैं और आपको स्टार्ट करना है दिन में एक बार एंड देन उसको आप ग्रेजुअली दो दिन में दो बार या दिन में तीन बार भी अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपको ड्राइनेस आ रही है पीलिंग हो रही है पीलिंग क्यों होती है क्योंकि सेलिसिलिक एसिड है जो कि आपको बीटा हाइड्रोक्सी एसिड है वो डेड स्किन को निकालेगा तो जो आपके पी होते हैं पोस्ट इन्फ्लोमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन डार्क धब्बे हैं वो भी रिमूव होंगे धीरे धीरे क्योंकि जो डेड लेयर है ना वो रिमूव होगी तो इट्स वेरी गुड आपका अलग से कोई पीलिंग एजेंट यूज़ करने की जरूरत नहीं है लाइक रेटिनोइक होती है जो कि ट्रांसलेटोनिक एसिड होती है लोग अप्लाई करते हैं उसको पील ऑफ करने के लिए तो आपको अप्लाई करने की जरूरत है इससे फेस वॉश से आपका काम हो जाएगा इसके बाद आपको क्लीन करने के बाद आपको एक टोनर अप्लाई करना है वेरी गुड टोनर अगेन इसमें वही सारी प्रॉपर्टीज है तो ये आपको स्किन को टोन आउट करेगा बिकॉज जब हम क्लींजर कोई भी यूज़ करते हैं तो मैं पीएच को डिसबैलेंस करता है तो टोनर क्या होता है स्किन में जो पीएच होता है हमारे स्किन का पीएच होता है फाइव टू फाइव तो उसको पीएच को मेनटेन करेगा ताकि वो बाहर के फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फाइट कर सके बिकॉज अगर पीएच बैलेंस बिगड़ जाएगा तो फंगल इन्वेजन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा तो उसको खत्म करने के लिए और स्किन को पीएच बैलेंस करने के लिए हमने इन लोगों ने टोनर दिया तो that you have to apply with the cotton and you have to apply and leave it इसके बाद क्या करना है इसके बाद आपको ये जो सीरम है सो वेरी गुड सीरम एक लड़के ही है एक्ने करेक्टिंग सीरम इसको आपको अप्लाई करना है पूरे एरिया में फेस में आपको इसको अप्लाई करके छोड़ना है इसको आपको सुबह शाम अप्लाई कर सकते हो एंड uh, जो आपके अनलाश पोर्स भी हैं अगर आपके ओपन पोर्स हो रहे हैं कुछ हो रहा है तो वो भी इसको टाइट भी कर देगा साथ ही साथ ये हफ्ते में uh, ये वाला जो मास्क है इसके साथ जो मास्क आता है इसको आप हफ्ते में तीन बार इसको अप्लाई कर सकते हो इसको आपको ईवनली पूरे लगा के आपको पहले क्लीन करना है और उसके बाद इस मास्क को लगाना है हफ्ते में तीन बार मतलब अल्टरनेटिव यू कैन यूज़ तो ये आपके उसको अप्लाई करके आपको उसको छोड़ना है तो ये भी आपके स्किन को और ज़्यादा हेल्दी करेगा और डीपली क्लींस करता है आपका जो शाइनी फेस हो जाता है ना एकदम बिल्कुल ऑयली हो रहा होता है तो ये फटाफट इमीजिएटली आपको उनको ख़त्म कर देगा शाइनी फेस को तो आपको अगर कहीं जाना है किसी शादी पार्टी में जाना है तो मास्क को लगा के जा सकते हो और एक्सेस ऑयल को ख़त्म कर देगा बैक्टीरिया को इम्प्यूरिटीज़ को जो भी पोर्स के अंदर ट्रैप हो जाती है उसको भी रिमूव कर देगा एंड आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो ज़्यादा और ज़्यादा क्लियर दिखेगा बिकॉज गंदगी सब निकल चुकी होती है तो आपका फेस का कॉम्प्लेक्शन और ज़्यादा क्लियर हेल्दियर दिखेगा तो एकदम ना ये आपको मैट फिनिश कर लूँगा एक होता है ग्लॉसी लुक आपने देखा होगा ग्लॉसी पेपर होता है चमकदार पेपर होता है वो और ये आपको एक होता है मैट पेपर मैट फिनिश तो ये हमारे वो पेपर में अच्छा लगता है ग्लॉसी चमकता हुआ पेपर मैंने मतलब हमारे फेस में वो तो चमकता हुआ अच्छा नहीं आता कि बिकॉज जब हम बाहर जाते हैं तो कहीं चमक रहा है कहीं कम है तो वो बहुत ही ऑयली ऑयली गंदा गंदा थोड़ा अजीब सा फेस दिखता है और खासकर जिस एरिया में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है उनको जैसे कोस्टल एरिया में लोग कहते हैं तो उनको ये ऑयली स्किन की समस्या ज़्यादा होती है तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि आपकी स्किन को मैट फिनिश देगा एकदम मैटी लुक देगा आपको एकदम क्लियर टोन देगा एकदम शाइनी लुक देगा और साथ ही साथ एक्ने को खत्म कर देगा एक्ने को फाइट करेगा तो गाइज इसको आपको रेगुलर फॉलो करना है it's a complete regime it's a complete kit वो जो ई क्लैट ने आ, बनाई है कि आपको अलग से कहीं दौड़ा दाड़ी करनी नहीं है आपको एक ही किट में सब कुछ मिलेगा आपको फेस वॉश भी मिलेगा आपको सीरम भी मिलेगा आपको टोनर भी मिलेगा और मास्क भी मिलेगा तो कंप्लीट रेजिम है for acne prone skin specially for acne prone skin तो ये आपको जो मेन कंसर्न होता है लो ऑयली स्किन होती है सीबम को होता है एक्स्ट्रा सीबम बन रहा होता है या डर्ड गंदगी ब्लैक हेड वाइट हेड्स हो रहे हैं ओपन पोर्स हो रहे हैं उन सबको ये खत्म करेगा इसको आपको रेगुलर यूज़ करना है दो से तीन हफ्ते में आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा और आपको इसको रेगुलर यूज़ करना है मतलब जब तक आपको दिक्कत खत्म हो जाए आप अप्लाई करती रहिए दो तीन महीने और और ये आपको मिलेगा कहाँ पे मैं नीचे वेबसाइट की लिंक डाल दूंगा वहाँ पे जाके आप इसको परचेज कर सकते हो और मुझे बताएगा कि आपकी समस्या उसकी जो प्रॉब्लम है एक्ने की वो ख़त्म हुई क्योंकि वैसे भी बहुत ज़्यादा बाहर गर्मी हो रही है तो अभी तो और ज़्यादा पसीने आएंगे लोगों को और भी ज़्यादा धूल मिट्टी जब जाएगी स्किन में तो आपको पता है एक्ने प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो खैर वैसे भी कोरोना टाइम है तो घर से बाहर मत निकलिएगा मत निकलेगा मगर फिर भी अपनी स्किन को तो हेल्दी रखना है क्योंकि जब अगर एक्ने होते हैं और आप उसकी प्रॉपर केयर नहीं करते अगर आप नोटिस एक्ने हो गए बड़े बड़े एक्ने हो गए तो पिंपल जब बड़े बड़े होंगे तो वो आपके फेस में गट्टे छोड़ के जाएंगे स्कार छोड़ के जाएंगे तो उसके बाद आपको फिर और ज़्यादा ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा लाइक लेजर स्कार रिमूवल डेमोरल बहुत कुछ ट्रीटमेंट होता है तो उतने दूर तक हमें जाना ही क्यों उसके पहले ये किट आप परचेस कर लो और अपने फेस को क्लियर आउट करके रखो इनकी प्राइस मैं बता देता हूँ कि आपका जो फेस वॉश है फोर सेवेंटी फाइव का फेस वॉश है और ये जो detox mask it's at fifty and ये टोनर है आ, ये भी ऐसे ही इसमें सोलह सौ पचास का सीरम है ये सब की जो प्राइजेस हैं ये आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी ये कंप्लीट किट लीजिएगा उसमें डिस्काउंट भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा आप ऑफर्स देखिएगा ऑफर्स भी बहुत सारे चलते रहते हैं तो आप चाहिए वेट क्या करो फटाफट और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए कोई भी आपको दिक्कत हो मैं आपके लिए बैठा हूँ आप इंस्टाग्राम पर मेरी पिक्चर पर कभी भी कमेंट कर दीजिएगा मैं वहाँ पर देखूँगा मुझे अपलाई रिप्लाई कर दूँगा आपको क्योंकि मैसेज तो बहुत सारे आते हैं देख नहीं पाते कई बार और येस जैसे तो मैंने बोला है कि मैं लास्ट टाइम भी बहुत सारे लोगों को गिफ्ट गिव अवे दिए थे जिन्होंने खूब सारे कमेंट किए थे तो कमेंट करते रहिए फेसबुक पे सॉरी इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब पे खूब सारे कमेंट करते रहिए खूब सारे कमेंट करते रहिए मेरी वीडियो कैसे लगे उसको शेयर भी जरूर कीजिएगा तो मेरा नाम है डॉक्टर अरविंद गुप्ता और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा बाय